Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Guys, guess what? We're chilling with tonight. Ta da! Happy birthday, darling. Happy birthday, darling. You are mannya gange nze duchess of santin mm. amazaale ge nazaalibwa nago mm. omumbejja najjuuko okay. yeah. omukyala ono ate omulala amannya gange nze zaharagubwa mm. e, eh, yenze zaharagubwa sinayo malala <laughs> kakati mutubuulire mmwe eh, baani era mm. kisurprise kino kyemukubye dokita mukimukubye muntulubaki um, <laughs> fe fe tuli baganda ba akram mikwano gy'abaafu kabaganda betwangaane akram e south africa tukola naye twasangiddwa nga tukomawo natuwa obubaka natugamba birthday actually twade tukitegeddeko mhm. then netugamba tugende tumukolere surprise mm. natuwandikira okala actually bintu twavudde nabyo eri biva south africa essaawa tuleese ebimu special Simu. from South Africa tuleese simu mami tuleese buli kye yasabye chocolates ennyingi ah, tuguze buli kika kya chocolate because that is her favorite Ne ebirungi ate nga bingi Kuanga mm. byayagala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu uh, ah, Tuesday next week again i pay be my birthday um, 11th April in the message nsaba egendewo omwami wange one wang worries so <laughs> oh my god um njagala bino wamanga njagala cake njagala flowers njagala hijab hijab ni sana idi um njagala njagala sawo ya gold eh? um nesimu eno ndoza tutichuse era bikekaddiye eh? kati mwebatimu dr paul njagala sente mumpeereze sente walaikum salaam warahmatullahi wabarakat ndi bulungi magamba hmm. otya webale kunsabira mune abantu bafanga bato nolabanga mukama akukuza akukuza gamba alhamdulillah hmm. hmm. komi n'ebiri baby, 12. 12? Yes. Oro wazala. Omwana ngo ine mekabana. Nga ndichi baby nyo. Hmm. Kati ne mutabani wange musingo obuko. Are you sure? Yes. Pachi tunagala kuogela miaka. Kwa zisubi nanti jemikuro nyo. Tufayo. Hmm. <laughs> Kasa mwami wanga ajimanyi. ajimanyi <laughs> tijiri emeka. Tukumi nevidi. Eh, mm. Togenda vau. Ah. ah. Nzijakuba sweet 12. Okay. Paka kufa. Oh, oh, nebazanye emikwano eh. gyange banange gyempadde ebiro bya bathda waliwo mm. ampadde ekirabo waŋambye sima gimu bagiyita oba hamu oba eh, nemisi nemisi bannange kubanga njagala mwebaze aŋambye bagiyita design hub gim mm-hmm. aŋambye erimu industry area naŋŋamba hajati oli mulungi naye olina okusala kuwaitieyo Mm. <laughs> nkwadde ojje mu mwaka mulamba free mm. ne mugamba kale katumale kuva mu ramadhan nyongere okusala nve ku 12 zire ku 9 <laughs> ah, ah, ah, ntyanokulinya ku sklebanange ndabangaye nga mm, <laughs> bambimwebalenye mwenna tim dr kula kasente kakano kayise kuno tonsaba sente zange ah, asigenakusanekibuulireko nakati <laughs> zikyajja hmm. sente ziriku naziyise ziyise ezo ziraba bannange nziraba obadda eh. hmm. zijja zatandise okujja kiro nzirabye nyingi <laughs> olwo eh. omwami ye yakuwereza meka omwami atampereza sente zinasabye esawa ya gold hmm. n'ebirala ndooza mubirabyabireese abireese <laughs> eh. nange butya omugambo otya omwami mwagala nnyo omwami wange hmm. nja magala ebbanga lyonna hmm. Yeah, I miss him. Olozo ani ali behind surprise eno? Behind? Mm, Meaning what? Ani agikoze, ani agiwombye mu mukono. Balamu bange be bankubidde. Abo mwami. Bajireta yenyawo. Hmm. Hmm. Omwami omugamba otya? Omwami omugamba mwagala nnyo kyokka kye nnyinza omugamba. Hmm. Hmm. banange nebweru gyeyagenda mm. era asazewo akusurprisekitegeera mm. eh, webirina okuba tine mm. wobeera eyo ngaoli wala munna obeera omulowoozaako n'omuweereza ebimusanyusa abasiraamu tetukuza bathday really nga te lwaki oba okozezambiki abantu nga bakola amazambi ogana omuntu okusanyuka onaku lwebamuzaala hmm. ate womala ogenda okola ebirala hmm. nga kubakwewunza hmm. akulamulwaki temwatugamba nga agenda iye bannange lekanawe <laughs> kukisusa nayaddayo yaddayo <laughs> ah, munamwe mutuyitirirako ye nga mumpayaringa nzena You're wearing me. Never mind the Nyo nyo. Hmm. Kali katya. Akana. Ka refugee. Kakula. Namba ka refugee. Ka refugee kakula. Kali na banga chi. Dije, dija. Baby isha wano fa wagendo jibe ramu. Eh, eh, isha eh, Allah. Tumuli da tutegeke in time. Isha Allah. Hmm. Mm-hmm. Bako bosulo umwami kakula. Amwagala nyo chenye so mugamba ni yanzo nyo. Evidabo biyange. Ni wala mbange mbagala nyo kubanga bambi batukiriza. I think Chimana. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Guys, guess what? Chilling with tonight. Ta-da! darling, you are loud.